Всем привет, друзья! Ну что же, пока как всегда я корячусь и своими резцами, чтобы сделать что-нибудь интересное и красивое. Хочу вам предоставить молодой канал «Карусель чудес» Евгения Жиринова. Довольно канал молодой, еще, как говорится, мало у него подписчиков, ну и, соответственно, хочу привлечь свою аудиторию на его канал. Э, на канале очень интересные ролики, Пока человек экспериментирует своими возможностями, немножко резьбой занимается, немного токаркой, но все связано с деревом. Этот канал понравится вам не только как тема древесины, а и сам ведущий. Он доброжелательный искренний человек, который всегда открыт к новым знакомствам и поддержит любого незнакомого человека. Вот, я думаю, он вам понравится, так что зайдите на этот канал, посмотрите любой ролик, поставьте лайк, напишите комментарий и обязательно подпишитесь. Ссылочка будет в описании. Ну а теперь, друзья, попрошу вернуться к моему ролику. Сегодня делаю я лапу к столу. Такая деталь будет установлена к самим ногам. Вы уже некоторые знаете, некоторые уже видели подобные ролики. Вот, оцените мой ролик, конечно, напишите комментарии и подпишитесь, кто не подписался. Ну, а у меня все, друзья, всем приятного просмотра, всем пока! Thank ờ, you. Ờ, ờ. Abraham. Thank you.